हैं उसका हाथ पाव है हम जो बोल रहे हैं उसका कोई हाथ पाव नहीं हम जो बोले सच और बाकी जो लोग जो बोले झूठ इस इस इस सिद्धांत पर दुनिया नहीं चलती है लेकिन यह हकीकत है आप लोगों को भी जान लेना चाहिए और मुझको मालूम है कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं आप लोगों में से कौन आदमी चाहता था कि टूटे लेकिन परिस्थितियां वैसी आई इसलिए हम हम लोग अरे भाई अभी अभी आए कहा भाई वीरेंद्र जी इतना जल्दी हड़बड़ा रहे अभी तो ये सब भूमिका शुरू हुई है तो इसलिए इन बातों की चर्चा मत करिए हमारी कोई आपसे शिकायत नहीं और एक पार्टी के नाते ही हमारा अधिकार बनता कि हम अपने सिद्धांत पर चलें और उसके बारे में फैसला लें और हमने उस सिद्धांत पर चलते हुए फैसला लिया है और जब और जब नहीं अब जवाहर जी आप अरे इतना आपको मानते रहे काहे के लिए आप भी टुबकने लगे हम क्या फायदा है टुबकने से जबकि लड़ाई यहां की है ही नहीं बेमतलब का लड़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं लड़ाई यहां की नहीं है लड़ाई सिद्धांत की है अभी तो सुनिए ना सब बात सब बात सुनिएगा ना तो आपको बताए कि वहां वहां आश्वस्त किया गया और उस आश्वासन से आश्वासन से आप अलग हुए और हम लोगों की क्या राय है आप अवगत थे आप चाहे जग जीत लीजिए कल्पना की उड़ान में सपनों में उससे हमारा कोई मतलब नहीं है लेकिन लेकिन सिद्धांत की बात जो है वो अपनी जगह पर है इसलिए हम आपको सिर्फ इतना ही बता देना चाहते हैं कि आप लोग बेकार इतना ज्यादा बोलते रहते विश्वासघात हमने नहीं किया है विश्वासघात आपने किया है और ये उल्टी बात है लेकिन अब अब जबकि ये घटना घट चुकी सत्रह साल के बाद ये घटना घट चुकी तब एक बात जान लीजिए भरोसा किया था वो अटल जी का एरा था अब अटल जी का एरा नहीं है इसलिए अडवाणी जी ने फोन किया था जब हम लोग अलग हो रहे थे कि आपको अध्यक्ष ने वचन दिया है उसको निभाया जाएगा हमने कहा कि अब संभव हम लोगों के लिए नहीं है और जो अध्यक्ष ने वचन दिया वो अध्यक्ष है नहीं और कौन इन बातों को सुनेगा इसलिए हम लोग अपने रास्ते पर चले तो अब वो एरा समाप्त हो गया अब आपका नया अवतार हो चुका है अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता हम रहे या मिट्टी में मिल जाए रहे या मिट्टी में मिल जाए आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा असंभव अब यह संभव ही नहीं है नामुमकिन अब वो चैप्टर खत्म हो चुका क्योंकि भरोसे को भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा उस भरोसे को आपने तोड़ा अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया आपके पास प्रचार की ताकत है आपको इतने इतने प्रचार की ताकत है हम कभी भावना से काम नहीं करते भावनाओं की इज्जत हम करते हैं लोगों की